John, it's teacher money, baby. Mm, yeah, uh, yo, come on. Girl, now you belong to me. Yeah. Where, do ndo go? Oh, oga, oga, oga, oga, be there. Yeah. Oga, oga, oga, oga, be there. Yeah. Kila siku na kuanza for you my aunt dondo eti usingizi sipati chakula misili nikikufikiria wewe bidhe haya basi oga oga oga oga bidhe yeah kana kake kamba you make me yeah umefanya roho yangu iende gogaga uh -huh. Ah, antes ah. chakula misili iwe nini, mimi na wewe hadi maisha yeah. Nishanunua pete kwa ajili yako mama, wewe wangu wa maisha mama Oga. Nishapita na wengi Jaluo Mluya Ende kambagal ae Mapenzi yako ishani noga sana Oga, oga, oga mide ae Nakupa promise Kuwa mimi I'll never let you go Kambagal, so mzuri yeah. Basi ni mimi na wewe hadi mwisho wa John Kambaka Ticham mkali wao bebi ya mwatu Frendi Moli sio kemao John mwendo wa vigasa